જાવામાં વાઇલ લૂપ પરના આ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં તમે વાઇલ લૂપ વિશે અને તે કેવી રીતે વાપરવું તે શીખશો આ ટ્યુટોરીયલ માટે આપણે ઉબુન્ટુ 11.10 જેડીકે 1.6 અને એક્લિપ્સ 3.7 નો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ આ ટ્યુટોરીયલ અનુસરવા માટે તમને જાવામાં રિલેશન ઓપરેટર વિશે જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે જો નથી તો સંદર્ભિત ટ્યુટોરીયલ માટે અમારી વેબસાઇટ જુઓ અહીં while લૂપનું સ્ટ્રક્ચર છે તેના બે ભાગો છે પ્રથમ લૂપ રનિંગ કન્ડિશન અને બીજું લૂપ વેરિયેબલ છે ચાલો હવે ઉદાહરણ જોઈએ એક્લિપ્સ પર જાઓ અહીં આપણી પાસે એક્લિપ્સ આઈડી અને બાકીના કોડ માટે જરૂરી માળખું છે મેં ડેમો નામનો એક ક્લાસ બનાવેલ છે અને તે અંદર મેઇન મેથડ ઉમેરી છે આપણે while લૂપની મદદથી 1 થી 10 નંબરો પ્રિન્ટ કરીશું ટાઇપ કરો ઇન્ટ ન 1 આ વેરિયેબલ ન આપણું લૂપ વેરિયેબલ બનશે ટાઇપ કરો while કૌંસ અંદર n less than or equal to 10 open અને ક્લોઝ બ્રેકેટ આ કન્ડીશન લૂપ રનિંગ કન્ડિશન કહેવામાં આવે છે એનો અર્થ છે લૂપ ત્યાં સુધી રન થશે જ્યાં સુધી આ કન્ડિશન ટ્રૂ થશે આપણા કિસ્સામાં તે ત્યાં સુધી રન થશે જ્યાં સુધી ન ની વેલ્યુ 10 કરતા ઓછી અથવા બરાબર છે અને તે ત્યારે જ બંધ થશે જ્યારે ન ની વેલ્યુ 10 કરતા વધારે થાય લૂપ અંદર આપણે ન ની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરીશું system dot out dot println n અને પછી ઇન્ક્રીમેન્ટ n n 1 આ રીતે પ્રથમ 1 પ્રિન્ટ થાય છે અને પછી ન ની વેલ્યુ 2 બને છે પછી લૂપ કન્ડીશન ચેક થશે તે ટ્રૂ છે તેથી ટ્રૂ પ્રિન્ટ કરશે અને 3 બને છે અને એ રીતે 10 પ્રિન્ટ થાય ત્યાં સુધી લૂપ વધે છે તે પછી એ 11 બને છે અને કન્ડીશન સાચી થતી નથી અને લૂપ બંધ થશે ચાલો કોડને એક્શનમાં જોઈએ સેવ અને રન કરો આપણે જોઈ શકીએ છીએ 1 થી 10 નંબરો પ્રિન્ટ કરવામાં આવેલ છે હવે આપણે 50 થી 40 નંબરો પ્રિન્ટ કરીશું તો આપણે 50 થી શરૂ કરીશું n 1 ને n 50 થી બદલો અને 40 સુધી જશું બીજા શબ્દોમાં જ્યાં સુધી ન 40 કરતા વધારે અથવા બરાબર હોય છે તો condition n greater than or equal to થી બદલો અને આપણે મોટા નંબરથી નાના નંબર માટે લૂપિંગ કરી રહ્યા છીએ તેથી આપણે લૂપ વેરિયેબલ ડિક્રીમેન્ટ કર્યો છે તો n n 1 ને n n 1 થી બદલો સેવ અને રન કરો આપણે જોઈ શકીએ છીએ 50 થી 40 નંબરો પ્રિન્ટ કરવામાં આવેલ છે હવે આપણે પ્રથમ 10 7 ના ગુણાંકને પ્રિન્ટ કરીશું તે કરવા માટે આપણે 7 થી શરૂ કરીશું તો n 50 ને n 7 થી બદલો અને પછી 70 સાથે અંત કરો કન્ડીશનને n less than equal to 70 થી બદલો આ રીતે આપણે ખાતરી કરી શકીએ છીએ કે લૂપ 70 ઉપર અટકશે ગુણાંક મેળવવા માટે આપણે લૂપ વેરિયેબલ 7 થી વધારો તો ન n 1 ને n n 7 થી બદલો આ રીતે પ્રથમ 7 પ્રિન્ટ થશે અને પછી ન 14 બનશે 14 પ્રિન્ટ થશે અને એ જ રીતે 70 સુધી સેવ અને રન કરો આપણે જોઈ શકીએ છીએ પ્રથમ 10 7 ના ગુણાંક પ્રિન્ટ કરવામાં આવેલ છે આપણે નંબરના અંકોનો સરવાળો મેળવવા માટે પણ while લૂપ વાપરી શકીએ છીએ જોઈએ તે કેવી રીતે કરવું પ્રથમ મેઇન મેથડ ક્લિયર કરો ઇન્ટ n equal to 13876 આ નંબર છે એટલે કે ડિજિટ સમ દર્શાવતું આ વેરિયેબલ નંબરના અંકોનો સરવાળો સમાવે છે ટાઇપ કરો while n ગ્રેટર ધેન 0 ખુલ્લું અને બંધ કૌંસ આ કન્ડીશન વાપરવા માટેનું કારણ થોડા સમયમાં જાણીશું અંકોનો સરવાળો મેળવવા માટે આપણે પ્રથમ અંકો મેળવવા જોઈએ તે કરવા માટે આપણે મોડ્યુલો ઓપરેટરો વાપરીશું તો ટાઈપ કરો ડીએસયુમ ડીએસયુમ પ્લસ ન મોડ્યુલો 10 તો આપણને એકમ ડિજિટ મળ્યું છે અને તેને ડીએસયુમ માં ઉમેરીશું તે પછી 10 દ્વારા ભાગાકાર કરીને ડિજીટ રદ કરો ન n 10 તેથી લૂપ જ્યારે પ્રથમ વખત રન થાય છે ત્યારે ડીએસયુમ 6 હશે અને ન 1387 હશે અને લૂપ જ્યારે બીજી વખત રન થાય છે ત્યારે ડીએસયુમ 7 અને 6 નો સરવાળો હશે જે 13 છે અને n 138 બનશે જેમ લૂપ રન થાય છે n માંથી ડિજિટ કમી થશે અને અંતે n શૂન્ય બનશે તે પછી n greater than 0 condition false થશે અને લૂપ બંધ થશે ચાલો પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ ઉમેરીએ system dot out dot println ડીએસયુમ ચાલો કોડ અને એક્શન જોઈએ સેવ અને રન કરો આપણે જોઈ શકીએ છીએ નંબરના આંકડાનો સરવાળો 25 પ્રિન્ટ કરવામાં આવેલ છે આ રીતે પ્રોગ્રામિંગનું સૌથી મૂળભૂત કન્સ્ટ્રક્ટ while લૂપ વાપરી શકાય છે અહીં આ